Throw, throw, throw, throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. אז שלום לכולם, כאן נטע דודאי ואני השתלטתי לנטע אמסלם על הערוץ. אז uh, קדימה, היום אנחנו משחקים פנאף. ואני פוחד. Holy fuck, ik wil... Oi, oi, oi, die, oi, die, oi, die, oi, die, oi, oi, oi. Ik ga, ik ga... Die, die. Hey, bitch. Sup, man, nigga. وامور لا تتمشم خلي يوتسي ميزي فاكي خلي يوتسي ميزي اوكي اوكي داي داي داي داي داي داي those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait. אוקיי, כולם נמצאים Oh yeah, כאן. Foxy. Uh, hey, listen. Uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick. וואו וואו וואו וואו וואו וואו איזה קופסת נגינה סוואגרט. Standing at the far end of the wall. Just flash your light at הוא it. אמור להציץ משם כאילו? אני טיפה פוחד, ואני טיפה פוחד. אוקיי, הוא נמצא שם. אמור להיות פה מישהו? אני טיפה פוחד, ואני טיפה פוחד. Luli Alex, לולי ב', אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה, תוציאו אותי מכרגע, איך אני יוצא? אה, אוקיי. ומה הולך פה? אף אחד. אימא'לה, איזה ילד אמר לי היי, הצילו, די, זה לא נעים לי. Einstein! Baby Einstein!